Imtek akcija za penzionere. Dell laptop i3 procesor na 6 rata po 150 km. Samsung tablet na 6 rata po 66,5 km. Panasonic LED Smart TV na 6 rata po 175 km. Imtek.ba. Kvalitet i sigurnost.